Bueno, unha vez máis estamos aquí a pesar dos pesares fixemos parte da marcha conseguimos un dos objetivos xera era que o Concello de Ferrol puxera a placa ao parque ao que foi o noso coordinador Carmelo de todos os xeitos eu quería recordar eu sei que son reiterativo varias cousas esta marcha facemos para exigir o cese da actividade reganosa Exigimos o cese da actividade desta instalación, porque é unha instalación que veces repetida, pero non por eso temos que reiteralo, unha instalación ilegal que foi determinado eh, así por tantos sentencias do Tribunal Supremo e que sigue en funcionamiento porque o goberno en todo, no seu momento do Partido Popular en funcións decideu excluir a reganosa dale de aplicar a legislación medioambiental e sigue funcionando é unha instalación peligrosa Fai poucos días que os podíamos observar o que pasou en Tui. É dicir, unha instalación pirotécnica, unha almacén pirotécnica, no medio das, das, dos, dos núcleos urbanos, o que dá a, a idea da negligencia de mirar o consulto das administracións ou permitir unha actividade. Bueno, pois, pues, temos aí, eran 1.500 kilos de, de, que explotaron, 1.500 kilos que explotaron, e alabar, 700 afectados, dos mortos, 60 feridos, e 300 casas, algunhas quedaron totalmente destruídas, nun radio de 300 metros. Fijaros que estamos falando de 1.500 kilos. Esta estación que está aquí ten 1.800.000 toneladas de TNT, é dicir, 1.800.000 millóns de kilos. Eh, Fijaros a, a comparativo que pasou con Miguel do Río e o que pasou, sin contar como que hai no, no complejo petroquímico anexo. E isto é unha, unha barbaridade. A escasos metros das casas da Quidemea, a 800 metros do Arsenal Militar, e a 900 metros do núcleo de... É que, que un fallo técnico, un fallo humano, unha circunstancia azarosa, pois, bueno, pois volaría o conxunto da población de, de, de Ferrol Terra desaparecería todo, claro, evidentemente. E todo por que? Bueno, isto é evidentemente un símbolo da corrupción, da corrupción político-institucional, onde ahora se incluso se demostrou xa xudicamente coa Gürtel, sabedes que un dos condenados é o tal Crespo, e os papeles de Bárcenas aparece como o grupo Tojeiro financiado ao Partido Popular dos anos anos vivir, están en esos, en esos, en esos papeles. É un símbolo da corrupción política financiera e no seu momento a única razón que estaba en, en, en saltarse a lei e permitir a Tojeiro facer, facer a planta aí era para obter de forma fraudulenta 30 millóns de, euros. Esa é a súa razón e que lle servia de paraguas para o complexo petroquímico que está, que está aí. E cando falamos de, de que é un, un símbolo da corrupción en Galicia, e eh, cando se fala da corrupción non falamos en algo pasado, senón que algo presente. Estamos, eh, estamos e de feito, isto obedece a un, a un problema de corrupción sistémica gobernos sucesivos é o que bueno, permite a estas grandes compañías a, tra a través do, do, sistema eléctrico sistema gasístico saquear aos ciudadanos a través das tarifas do gas e electricidade máis altas, máis altas en Europa. E nesse sentido está a planta de Rosa, que é unha instalación por outra parte nociva para, para, para a ría, pero é incluso deficiente. É unha planta que nos, nos leva costado máis de 600 millóns de euros e cada ano son 60 millóns de euros que van a ingresar aos petos dos promotores desta, de, desta, desta instalación. E forma parte do chamado de eficiencia energética. É dicir, unha planta que ten un 100% da súa capacidade e ainda así, constantemente, desde a Xunta de Galicia, e desde a Administración Pública, se está promovendo unha ampliación desta instalación a sabiendas de que deficitaria e que non cumple máis que 25% da súa produción. E iso fan con toda impunidade. É máis, incluso, hai que saber que no Parlamento de Galicia aprobaron o ano pasado ainda, bueno, pues, o que chaman eles modernización, eh, modernizar as, as instalacións para ampliar a un, a un tercer tanque, e ampliar a súa capacidade de, de de regasificación, sabendo que é totalmente deficitaria incluso a capacidade que ten otorgada actualmente. E iso foi con toda incluída, é dicir, estamos cunha corrupción perma, per, permanente. E hai outro elemento que a mí me gustaría tocar e o seguinte. en este momento, na Unión Europea se está planteando o que se dice a transición energética, a descarbonización, é dicir, polo tema do cambio climático e do crecemento global, se está planteando é dicir, bueno, o carbón é o principal elemento que fai que o 70% do cambio climático do, do, do aumento da temperatura eh, polas emisións do dióxido de carbono que é o, o carbón. E entón se está dicindo, bueno, hai que descarbonizar e están planto, planteando unha, unha, unha alternativa falsa e é substituir o carbón polo, polo, polo gas natural que só non ven pero hai que dicir que o gas natural non é unha energía limpia e non é unha e sigue sendo unha energía fósil hai que dizer que o gas natural o principal componente do gas natural é o, o, o gas metano e que se ven a combustión non, non crea tanto dióxido de carbono como o carbón sí que na, na, nas diferentes fases, tanto da estación como na regasificación, como no transporte, sí que bota a atmósfera o gas metano. E este gas metano é 86 veces máis pernicioso que incluso que o, que o, que o carbón, lo menos nos 20 primeiros anos. Por tanto, é unha disyuntiva falsa, porque hai que promover unha transición energética basada nas energías renovables e non fósiles, o vento, a agua, a luz, etc, etc, e non as energías, as energías fósiles. Pero para máis Ximri, Sabedes que desde Reganosa se está promovendo e se está facendo publicidade dicindo que isto ten que ser o centro para traer gas produto do fracking de Estados Unidos que todo o mundo sabe en Europa que tres veces incluso máis cara que o gas que o gas que dan por gasoduto e esa pelea con que están falando con Rusia pois bueno, falan do fracking tres veces máis caro que o, que o gas que vende gasoduto bueno, pois estos, estos son, son capaces de todo contar de, de promoverse En todo caso, <clears throat> o que, o que, o que temos que seguir planteando é precisamente mira, acabar con esta, con esta barbaridade que, que é planta de reganosa e exigir en este país pues, evidentemente que estamos en un país, eu eh, creo que sempre digo que estamos nun estado fallido e que o tema da corrupción é un tema moi serio, que é un, un tema da corrupción sistémica e se necesita unha, unha catarsis no Consello dos países. É dicir, que se necesita facer unha auditoría que acabe con estes oligopolios que son os, que determinan a, a política energética neste país e que están saqueando ao personal e se necesite evidentemente pues, acabar, facer esa catarsis que elimine con, con, esa, con esa administración pues, corruptas e corruptivas ¿no? e iso creo que é unha pelea que nos, nos a todos e que temos que seguir, que seguir en esa en, en esa batalla ¿no? hasta conseguir evidentemente que haya un cambio que realmente esto se, le, se a cabo isto nada máis. E, en todo caso, recordar que para o próximo domingo, sabes que está convocado en Santiago por parte da, da plataforma dos vecinos de, de Touro para a plataforma en defensa da Ría da Rosa unha gran movilización contra esta mina de Touro que tamén é un centro de envenenamiento para, para, para, para a Ría e para o que sistema de Galicia no? e que en todo caso bueno, pues nos planteamos desde o comité a posibilidad de, de, de asistir incluso levar a pancarta da, da a planta de gas fornadivia, etc, etc. E, por tanto, bueno, pues, que os eipades e que, en todo caso, pues, se si hai unha disposición para acudir a Santiago, pois, pues, pues, mellor que mellor, ¿no? Yo, nada máis. Eu quería só un, un agradecemento, porque xa se estendeu a lanxa, explicou e xa vos aclarou se alguna dúda tiña que creo que xa están máis que aclaradas. E eu solamente darvos as gracias porque a verdade o tempo non respondía xa se veía e aínda así se ve que estamos moi concienciados os que estamos aquí porque con todo o tempo así e todo o ras que, que, que poidera dester viñeche desigual. Pero tamén quería recordar unha cousa e é que ahora mesmo estamos en un momento de cambio, un momento de que a lo mellor pois temos unha nova bueno, unha nova ilusión de que poida cambiar. Vamos de dar un, un tempo a este goberno, vamos de dar un tempo a este goberno, de principio hai que, no, digo que a presunción de inocencia <laughs> ten que existir, con o cual a mí parece que ya hai que dar un... E, e entonces vamos a pensar, os elementos que temos encima da mesa, que son tan tan fortes, tan contundentes, e as sentencias que non dieron a razón, ahora mismo a xente que está entrando no goberno con esas ideas de, de persoas, como se ve que son persoas moi, moi estudiadas e moi concienciadas, sobre todo a ministra de Medio Ambiente, que me gustaría pensar que, aínda que ela, sabemos todos que está, polo que nos dice a xente que a conoce, que está moi concienciada co tema do medio ambiente, pero temos un problema, e a eso sí que temos que concienciar a nós, e apoiarnos entre, entre nós para que ela eh, pese a que hai unión e que pese a que ten un erro aí. E o erro é que ela cree que as energías limpas, en esas energías limpas entra o gas natural. Xa non é da hora, senón que xa se pronunciou en varios en varios momentos, que en varias ocasións que tuvo e en varios cargos que tuvo. E a verdad se posicionou con que a energía limpa é o gas. Para nós é un pau que así sea pero pode cambiar. Ela pode mudar de idea cando vese as sentencias e cando eh, os novos elementos tamén que entren as novas personas que entren na justicia ainda que tamén xa tivemos pero bueno, vamos a dar máis de confianza e que tamén aí exijan que se cumpla a sentencia lo tanto, vamos nós a traballar e a seguir traballando para concienciar a esta xente que entra con entusiasmo, que se lles que van con entusiasmo para intentar cambiar, nos darlle elementos suficientes para que sí o, o cambio se produza. Primeiro, o, o 8 de marzo foi un espectáculo de xente na calle e eso penso que axudou moito. Aí nos temos que mentalizar de que non é verdad que non fagamos nada cando salimos e protestamos porque sí que facemos. E cando os pensionistas salen á calle, aí tamén se está movendo algo. Se está movendo algo. Por lo tanto, non, decaer, non podemos decaer, temos que continuar, e se hoxe somos poucos, xa volveremos a ser moitos, como fomos anteriormente. É verdad que con tantos anos a xente se vai cansando. Pero como é unha realidade, unha razón, e, e o temos aí, o podemos ver que non, non para nada cumpre nin, coa, nin co medio ambiente, nin coa distancia a población, as sentencias están aí, e todo eso penso que a nova xente que ven o vai a ver e nos vai a, a dar a razón. Pero para iso temos que movernos. Por lo tanto, continuamos e planta de gas fora da ría. pasado creo que falei un pouco do mismo tema que vou a compartir vo, con vos esta vez en formato de poema fixe un poema para compartir con vos unha reflexión ¿no? e bueno, a ver que vos parece vou poner as gafas para poder ler non pidades que calemos que esquezamos que miremos con distancia que pensemos non é tempo. Non pidades que calemos, que tapemos as verdades noutrora lanzadas ao vento. Cando íamos entre salseiros derrumbando muros de silencio. Non pidades que calemos, se antes as vosas mans e as nosas ían a un tempo e semellaban vontades de, de estrelampo no silencio. Agora que vos mudastes a vontade pola cintura que nos non temos, agora que venerades ao becerro de ouro que seguimos padecendo, agora que pretendedes que metamos baixo terra a fame que de xustiza levounos a por direito o corazón e as mans cando batían no peito de que lanzou as gamelas contra de aquel buque negro, agora non pidades que calemos, que baixemos a cabeza e na porta aguardemos a que cambien as chaquetas na esperanza de algún tempo, que nós Seguimos a ver ao rei espido e o monstro devorando canto temos. Non pidades que calemos, que agardemos a que nos pazos de inverno dorma o monstro nese leito, que lle gardades no estío, que lle quentades no inverno. Non pidades que calemos. Dos jubilados e que, por certo, o que no fondo está esa idea de confluir todos aqueles que teníamos problemas en torno a cada un dos problemas existentes. Por iso, bueno, pois os compañeiros que están presentes, en fin, en todo caso, agradecidos pola súa presencia, pues pois sí, pero sabendo que sumamos, sumamos en, en ambas direccións.